случи Хикс. Ам, искам да кажа, че ще съм Влогмас. Честит първи сняг. Първи сняг. И пишете идеи за начало на видео. Казах, пишете идеи за начало на видео. Ще ни бъде много интересно да ги изпълняваме. И ам да кажа, че това видео ще бъде заснето изцяло с телефон. Изцяло с телефон. Ще бъде заснето изцяло с телефон, за да ви покажем, че вие можете да си направите канал. Да. Може би само в някои случаи ще снимам с GoPro, но ще е доста интересно, защото на 17 ти аз си че ушите. И на 17. Даже ще гледате, ще си продуча ушите, защото моите не са продучени. Така, утре ми идва една пратка от Екон, така че гледайте. Скоро днес, защото е в момента гледам. Днес. В този клип ми идва пратка на Екон и ще отворим. Също така, този клип ще се запознаем с едно момчето, което за мен е малко странно, защото по средата на годината много е момчета. И предлагайте идеи за началото на следващите влогове. Приятно гледаме. Добро утро на всички! току ще останах извинете за това, че искаш. но сега Friends. Направили съм готова на зъбите и лицето. Последно аутфита ми беше тези дънки. Ето тази раничка. Ето това ходи и отдолу този путник. Да, сега ще така. Това тръгвам. Не трябва да прибърза, че закъснявам. И ще се включа пак, когато ми ще интересно. беше клипа. Надявам се да ви е харесал. Направихме много забавни неща, но показах ви новите шумки. И се да ви е Ако ви е харесало това видео, оставете още един лайк, за да правим и други такива видеа. До утре!